Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 кВт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Без сумки. Было бы... Что решаем? Текаем. А, текаем. Ну нормально, да, Микана? Давайте, давайте. Пацаны, а вы реально думаете, это поможет? Смотри. Ты еще бежать начни. Подожди, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Слушай, ну я тебя сейчас налив вещаю, зачем ты убираешь? Это позорище. Так что позорище, я иду по делам, вы чистый провокатор. По каким делам ты идешь? Какие Там... провокаторы? Куда ты бежишь? Алло. Куда ты бежишь? Да я не бегу, я иду по делам. Да стой! Куда ты в рассыпную, слушай? Все зафиксировано да. с нескольких камер. Но ну нафига вот этот цирк? Ну хорошо, зафиксировано, ребят. Ну, продолжайте дальше в том же действии. Посовещались они в рассыпную. Слушай, ну, неужели ты такой молока. трус? Кто трус? Послушай, я иду по своим делам. Так развернись, иди к машине и поступи как мужик. Поступи вы чистый как провокатор, мужик. я иду по своим делам. Послушайте, что вы пристали ко мне, уважаемый? Ну это смешно просто то, что вы делаете. Ну хорошо, вам смешно, мне не смешно. Ну понятно, что вам не смешно. Мне смешно, что полиция у нас позорище такое. Далеко бежать собрался? Я иду по своим делам. Послушайте, какая вам разница, куда я иду? Ну понятно. Кто ну, вообще? Ну все, хорошо. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А вы патрулируете? Патрулируем. Смотрите, э, я в двух словах... Так, я припаркуюсь. Пожалуйста. Сейчас, секундочку, ты... Нет. Меня а, Александр зовут. Здесь, значит, мы как раз... В принципе, у вас, у вас не вас, центральный звонит без проблем. Значит, смотрите, какая ситуация, почему мы так расположены. Значит, здесь буквально 10 минут назад произошла э, как бы такая ситуация. Сотрудники полиции одного из райотделов отделов вымогали взятку вот у этого человека и взяли ее и мы все это дело зафиксировали. К сожалению, учитывая, что они сотрудники полиции, э, события развернулись так, что они свою машину бросили, мы их заблокировали, хотели вызывать полицию, они бросили... Да, да, они бросили свою машину, и в чем история? Это их личный автомобиль. И, ну, и убежали. Мы, конечно же, не смогли преследовать, но перед этим, естественно, мы зафиксировали факт взятки, мы зафиксировали купюры, мы э, зафиксировали весь разговор. Более того, приезжали ваши коллеги, которые были здесь тоже на патрульном автомобиле в полицейской форме, которые тоже участвовали в всех этих событиях. А какие были события? Э, из того, что они нам пояснили, вот, кстати, еще полиция едет, э, значит, из того, что они нам пояснили, э, каких-то наркоманов они ловили. Mm-hmm. Приехали, наркоманы оказались вроде как не наркоманы, но они решили с них немножко почесать денег. Вот, приехал человек, они начали ему рассказывать, что вот так и так, Сейчас мы им сделаем проблемы, если, короче, вызовем сокра, отдел, тут всех расковыряем, машину заберем, давай 3000 гривен, либо ты никуда не уедешь. Угу. В итоге человек им дал, был вынужден дать денег, все это, конечно, мы зафиксировали, вот, но они в рассыпную уехали. Еще также я хотел бы сообщить о том, что э, данные сотрудники... Да, желаю. Здравствуйте, присоединяйтесь, вы нам очень сегодня нужны, как никто. Да, фамилию вашу стоит нельзя. Вот стоит машина да, что можете, можете присоединяться и писать, принимать заявление. Так что можете поучаствовать. Получите наградные медали, возможно. Ну, если условия. Да я, я не знаю, я сейчас уже мне... Вот смотри, вызов. Александр, а, я вам советую обратиться на линию 102, потому что, смотрите, я сейчас... То есть у меня, есть, у меня есть э, два наряда я... полиции, смотрите, и никто не может ничего сделать? Александр, я сейчас еду вот э, юбилейный 38Б. Mm -hmm. А я вас задерживаю. Вот ребят тоже задерживают. Смотрите, я сейчас либо свяжусь с кем-то свободным экипажем, если такой имеется, либо же... Смотрите. Чтобы им вызов перебросить, вы поняли? Саша, здравствуйте. Смотрите, я как добросовестный гражданин Украины да, сообщил да. вам о сейчас ситуации. Я... Поэтому сейчас я секундочку решу вопрос по поводу того, чтобы да, перебросить да, да, кому-то вызов. Вы поняли, что Да, да, занимайтесь. Тоже... Конечно, конечно. Куда это ж серьезно все. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы вы приняли меры какие-то, приняли как минимум заявление, демонтировали, вот смотрите, нелегальные проблесковые маячки, с которыми они катаются, и сирена у них установлена. А это, я напоминаю, сколько штраф у нас? А ну-ка. Давайте без этого. Не, ну сколько, помните штраф за, за нелегально установленные? 40, 50. Они могут быть э, только белыми. <laughs> Они могут быть только красными. И они, больше вам скажу, могут быть только синими. Учитывая, что это светодиоды, она может быть любая цветом. Ну, ну, может, конечно, мы как бы... Алло, я извиняюсь, телефон не сохранился. Можно еще Вы мне скажите, как полиция, что мы будем с этим делать? Вы, э... С коррупцией в рядах полиции. Э, а, вы в общем говорите? В, вы в частности тоже. В частности? Ну, в любом случае, надо, чтобы была регистрация. Конечно, мы для этого Через и пытаемся понять, кто из вас будет регистрировать. Через 102 и сразу приходит непосредственно тогда уже Э, на планшет. Объясните мне, в чем логика действий? Я должен, я вижу здесь два патруля полиции, при этом я должен позвонить на 102, чтобы э, сообщить об этом полиции. В чем здесь история? Я не могу понять. А если бы у меня не было телефона? Хорошо, а у меня не было телефона, что мы делаем? Э, смотрите, мы просто ехали мимо, мы ехали на выход. Я понял, у меня нет телефона, что мы а, делаем? вот сейчас, в данный момент, вот, вот э, созванивается, коллега мой, да. он созванивается. Вызывает 102, вызывает 102, я правильно понимаю? Ну, нет, они 102 вызывают, просто знаешь, только свободный экипаж сейчас подъедет. Мне иногда кажется, что нам надо не в 102 звонить всем, а в 103, потому что нам уже давно пора туда звонить и обращаться. Возможно, ну... У нас граждане Украины ловят полицию на взятках, полиция вызывает полицию. Это какой-то, ну какая-то ерунда полная. еще раз. А, вы Расскажи э, ну, события. Ну вот, э, вот э, заявитель будет, он... Да, да. С него вымогали взятку. В общем, вам рассказать общем, историю. Да, понять, что, понять, что произошло. Э, якобы Посту... автомобиль что сотрудников райотдела, правильно я так понимаю? А, но ну, это частный автомобиль, не, не ну, райотдел. Личный, да, личный. Да. То есть они преследовали да. по их мнению, по их пояснению, они преследовали наркоманов. Угу. Откуда они узнали, что это наркоманы? Они получили вызов. Якобы угу. граждане позвонили, сообщили о том, что это наркоманы. Они их угу. преследовали с проблесковыми очками на этом автомобиле. При этом... А, Проблесковые а... очки? Вот, можете посмотреть. Да, да. Вот их видно, вот они стоят ага. под решеткой, Ага. Проблесковые маячки. Может, вы напомните мне, как это штраф? Коллега не помнит вас. 8500. Ну, это ж протокол. не штраф, это посадка. 8500, я думал больше. Но не суть. Я предложил им э, вызвать 102, либо же написать заявление об уходе прям тут. Они посовещались и решили убегать. Убежали. Вот все. Левые номера у них? Да сейчас еще не сняли, А? что а вы не хотите их? Ну просто снять и все, и посмотреть. Так а мы что делаем? Там и задние точно такие же. Как, там задние еще легче снимаются. Ну, же перед, перед и задние можно смотреть, правильно? Которые были в машине. О, пара па па па <laughs> она еще и она после регистрации. Шикарно. Вы говорите, как решить вопрос с литовцами? Все просто, надо просто номера поверх украинские вешать и все. Нормально. Вот вам, пожалуйста. А вы говорите, проблема литовцев нерешаемая на Украине. Приятная ситуация. Да. Это не уже, наверное. Да. А вызов у вас был? Да. Вызов. Через 102 прошло. Через 102 прошло? Да. А во сколько? А во сколько он, да, действительно? Ну, посмотрите на просто никак не мог могут на время. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сюда первый, да? Да. Материал вы собирали? А Нет, мы приехали, у нас прошел вызов, что четверо неизвестных лазят, ну, роются под деревьями, ищут закладки. Мы приехали, стоял автомобиль Шкода, стоял, кстати, я сейчас даже покажу, у меня есть фотография, э, автомобиль Лив с нарушением правил дорожного движения. И потом сразу за нами приехал автомобиль Вольт. Вольт, это я приехал. А мы же вместе. Ну, я приехал, вы уже были? Бумага. Андрей и Леша здесь были. Они вам объяснили. А что они вам объяснили? Что они отрабатывают вызов поступа. Ну, что они отрабатывают вызов по 102. Ну, что они отработали вызов по 102, 4 человека, которые якобы нашли зарплатки, какие-то или что-то такое. Вы отражали это в электронном рапорте? Э, что, Да. А чего? А вы ну, за... ну, опера, опера, вы уверены, что там второй э, сотрудник тоже оперативный был? Ну, вот вы не Александр. отразили ситуацию, вы приехали на место, и вот они вам сказали просто со слов. Вы какие-то бумаги составляли, вы удостоверились в, в действительности этого. Ну, что бы. они именно сотрудники? Да. Вот второй человек, который с ним был, вы говорите, он оперативный сотрудник? Вот вы говорите, он оперативный сотрудник. А у меня информация, что он не оперативный сотрудник. И вообще он непонятно, что здесь находился. И что здесь делал. Я же вас просто спрашиваю, первичный какой-то материал вы собирали или не собирали? Насколько Нет. я понял, вы ничего вообще не собрали. Нет, мы видели и... автомобиль, который стоит с нарушением Поэтому же говорю, Какой именно? Вот этот, который лиф, стоит? Лиф. Лиф. Да. Ага. Он а, стоял с нарушением правил дорожного а движения, а вот... было зафиксировано. Я подошел к водителю, представился, предоставил удостоверение сказал, пожалуйста, перепаркуйтесь, потому что вы Это мешаете. я все прекрасно понимаю. У вас вызов был не по автомобилю, а у вас вызов был по тому, что якобы здесь э, да, по ну, наркотикам. Да, данных граждан мы не, не выявили, тех именно четырех подозрительных. Четырех подозрительных. Да. А что вам сказали оперативные сотрудники? Что они отрабатывают свое, э, ну, свое мероприятие по операции МАК. По операции МАК. Вы это отразили где-то, что вы с кем-то общались здесь? Э, нет. А почему? Э, вы знаете ж прописную истину. Если вы выезжаете на вызов, да. вы отрабатываете лиц. Если вы не э, выявили лиц, вы должны что-то составить. Ну правильно? Ну конечно. Что э, лица не были установлены. Забрать ну, материал. А да. вы, э, ваши коллеги, э, там тут были опера. Так там был только один оперативный сотрудник. И то он непонятно, что здесь находился. Там сейчас будет уже ну, проверять, во время проверки мы будем <clears throat> понимать. Вы отразили это в рапорте, даже электронном, что здесь находились такие-то, такие-то, такие-то? Нет, нет. А почему? Ну, наша, получается, недоработка понимаете, ваша недоработка немножечко способствует другим потом действиям других людей. И мы потом не можем никак найти тут общую картину, кто здесь был и как был, потому что э, ваше же руководство не дают нам сначала данных, э, кто здесь был вообще, а дает Совсем другого вызова, вообще других сотрудников, которые были после вас. И, а если бы вы в своем рапорте указали, что вы здесь были и общались с тем-то, тем-то, мы бы вас могли быстрее найти. Понятно. Напишите, пожалуйста, рапорта сейчас, конечно. потому что нам в первичный материал, угу. который сейчас СОХ собирает, угу. что вы здесь... Все как было, ну, то есть понятно, я, меня да, не что... было. Вы приехали сюда, находился такой-то автомобиль. Как вы говорите, оперативные сотрудники Леша и там, или как его там второго? Андрея, да, если вы их знаете в лицо, что они работают в каком-то райделе, правильно? Mm Я так понимаю, в московском. Mm Все это подробно только, пожалуйста, отразите, нам это нужно в первичном материале на, на вашего начальника, на драку. Вы mm -hmm. собираете, когда материал в московском райделе, mm -hmm. вы на, да, драку, на драку, значит на драку пишите. Все равно весь материал будет передаваться. Mm -hmm. Хорошо? Да. Спасибо. Вы этот, э, э, номер этот проверить. Можно проверить? И обратную сторону тоже. И тот, и тот. Ну, у есть вот эта база. Nissan Польский. А он не дает все полностью. Да. Полностью не дает. А, а вот это вот номер. А ничего по нему не А поэтому... Утеряли, ничего не понимаю. Только это просто... надо через... Это через дежурную часть. Через админ практику, да? Да, да, да. Ага, все, я понял. Или на 26 Нет, нет, нам просто интересно, вдруг у вас там... Ну, нет, это мы, вы можете сейчас зайти на МТСБУ сайт. Не бьется, я уже посмотрел. Бьется, да? бьется, ясно. Вот это? Бьется, ей бьется. Чекин. Не сам Саня, заходите. Ну, да, дай мне, я сейчас. Общедоступно <clears throat> заходите. Сейчас. Подсветите ну, кто-то проблесковый. Да, там еще это, крякалка где-то. Я включу сейчас. Ну, крякалку мы не увидим. Ну, увидим, увидим, я покажу. Я покажу. Ну, проблесковый вижу, это про... Они красно-синие? Да, да, они красно-синие. Ну, напишу, что проблесковыми маячками под решетку радиатора. И вот, вот здесь вот можно сразу посмотреть. Вот отлично видно. А не, фары, блядь, одной нету. Нету. Солзовничную справе, блядь. Вон, под этим колесом хорошо видно. Дудка. Угу. Угу. это удобная штука. Чуть ниже можно? О, отлично. И сгрузку с, с, с, с А что нашли? Что там? Да вот, Заклад. можно оформлять. Я же говорил, найду что-то. Нормально. Видишь, а ты не верил. Ну что, ребята, по дедовскому на ней, способу если... вышли. Не, подожди, Дима, как делить будем? Да. Подожди, 300 гривен сначала надо положить. Слышишь, а ну подними да. ее. <laughs> С этих людей пальцы должны быть, товарищи эти. А, так это же их пальцы ну, тут должны быть, если они ее заряжали. Ну ты совсем. Дело а глаз. Пальцы, ну вы ж... Хватай. Ну, Оно да? Да не, пакет. Я фары специально дали. Где она тут лежала? Вот тут и лежала, там же лежала. Ты ее нашел? Юра лежит. Это вроде как скинули те. Миша, ну, а Они бежали или не бежали? Малолетки бежали, а пиранные занимались. А, смену, только 4 дня назад. В сумме 91 штука. С гильзами сложнее. Нет, гильзу утром бы хорошо, когда светло. Магнит. А, ребят, ну что, э, сейчас третий час ночи, прибыли мы сюда 8 часов, э, только что закончились практически все следственные действия, э, разъезжается прокуратура, разъезжается служба собственной безопасности, которая прибыла, а, полицейские здесь, а, патруль остается дежурить всю ночь, потому что очень много ведомств приехало, и никто не взял на себя ответственность, никто так не решился забрать машину а, себе на штрафплощадку, чтобы отвечать за нее. Все это делать будут с утра, потому что генералы и э, руководство все, естественно, спит, оно, ну, не их это, не выход и чести ждать до трех часов ночи ради каких-то э, коррупционеров. Значит, э, мы находимся в районе, который подведомствен господину Э, Дракина? Да, Дракина. Драка, Драка, господину Драка, я извиняюсь. Э, да, это его подведомственный, то есть он э, не выезжал на место, хотя, наверное, стоило бы все-таки приехать сюда разобраться э, патрульные останутся здесь на всю ночь, будут дежурить, охранять автомобиль. Нам же намекнули, что ночью могут произойти любые инциденты, машину могут попробовать забрать, и ДТП, я не знаю. Э, в Борисполе патрульные дежурили всю ночь, меня охраняли, я думаю, что и здесь они с этим справятся. С утра посмотрим, как будут развиваться события. Ну, а вы ставьте комментарии. Делитесь этим видео, это будет очень полезно увидеть, какие у нас э, работают сотрудники в наркоконтроле. Кстати, как выяснилось, данные сотрудники наркоконтроля находятся находились не на служебном задании, один из них находился вообще в отпуске, а второй был то ли на повышение квалификации, то ли где-то там э, командирован. То есть они, в принципе, здесь не должны были находиться, но при этом мы видели, они ретиво э, продолжали бороться с э, преступностью, искать наркотики в рамках операции МАК. Э, что хочется добавить? Э, конечно же, я буду информировать по итогам этой ситуации, как будет все происходить, но могу сказать, что учитывая тот резонанс ведомств, э, которое произвела эта ситуация, и все те, кто сюда съехались, очень трудно будет начальнику райотдела, да, и этим сотрудникам что-либо замять, потому что уж слишком много ведомств заинтересовалось этим вопросом. Также местные жители пояснили нам, что эти люди не только <clears throat> пытались получать взятки с наркоманов, ну и сами являлись закладчиками э, наркотиков в этом районе. То есть очень удобно. А у них в автомобиле находились закладки, эти закладки они размещали, э, давали объявления о продаже, наркоманы покупали, они выслеживали, когда наркоманы брали эту закладку, преследовали их, потом шантажировали, получали деньги, забирали закладку и так без конца. То есть такая себе круговорот закладки в природе. То есть, в принципе, вот их бизнес, он раскрылся, и я думаю, что жители этого района и Харькова должны хоть на чуть-чуть вздохнуть с облегчением, поэтому, ребята, э, не повторяйте ошибок, <laughs> вот, э, всех благ и следите за каналом, подписывайтесь, всем пока!